ආදර කඳුල සාගරේ වගේ තැනේ හිතට මගේ මගේ ආදර කඳුළු බින්දුව අයියගේ සතුටුල්පතයි අනේ දුකක් වෙන්න එපා අයිය මට පෙම් හසුන කොඳ වුණා මගේ කඳුලට සතුටු උල්පතයි අනේ ටිකක් වෙන්න එපා අයියේ කවදාවත් somebody කඳුළු බින්දුව අයියගේ සතුටු උල්පතයි අනේ දුකක් වෙන්න එපා අයියේ කවදාවත්